ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಕೇಸರಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಖಂಡನೀಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ನಗರದ ಗಾಂಧಿವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಭಾಪತಿ ವಿಆರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಕೆಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚಕ್ರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನದು ಏನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಈ ದೇಶದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಈ ದೇಶದ ವಿಭಿನ್ನ ಧರ್ಮಗಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಕೇತ ಅದು ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಏನ್ ಕೇಸರಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ದೇಶದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿವೇಚನೆ ಇಲ್ವಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾಕೆ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ ಅದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನಂತ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸಂಕೇತ ಹಸಿರಿದೆಯಲ್ಲ ಹಸಿರು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಹಸಿರು ನಿಸರ್ಗದ ಸಂಕೇತ ಅದು ನಿಸರ್ಗದ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅದು ಆ ಹಸಿರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕೇ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬದುಕು ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲಜನಕ ಕೂಡ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸಾಯ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಜುಲೈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ತಾರೀಕು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೋಧ್ವಜವನ್ನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ನೇತಾರರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ವಿವೇಚನೆ ಇದೆಯಾ ನಿಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಲ್ದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನೀವಾದ್ರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರನೇ ಮುಖ್ಯ ನಿಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಇದೇನೋ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಎನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ